Dejà merci na ba ndeko oyo baza ko continuer ko participer bo continuer bongo tokosala yango vraiment mpo na bino nkolo azwa lokumu merci. Effectivement donc comme tolobi ezali emission c'est vrai tozosala na ba ndeko bazolanda biso bato aussi bazali ko réagir un peu mingi par rapport ya ba émission toza kosala je crois qu'il y a eu quelques questions également oyo bato bazali kotuna ozomona mpe na ba commentaires bamosusu bazali mpe kobenga C'est vrai que na annee oyo tobandi 2021 avec Frère Kashisha, je crois que tokomeka mpe kotala peut-etre na ba emissions eza koya avant peut-etre tobanda thème na biso ata une deux questions ya mituna oyo bato oyo bamitungisaki bo ba peut-etre ba comprenaki te parce que tozomona kaka bato ebele bazali komitungisa na bilembo ebele na ba emissions peut-etre ezali koya nayebi te Frère Kashisha okoloba nini? Oui, justement, uh, soki Bandeko ba kotala ba emission oyo koya partir déjà donc euh, nde tosala boye bah, donc à partir ya mercredi prochain chaque mercredi je vais dire na suka ya émission tokotia toujours réponse ya ba question na bino c'est-à-dire na, na expliquer moke so moto aza na question moko euh, oyo ezali euh, euh, par rapport ya émission tosala lelo sur euh, idolatrie soki atuni question oyo peut-être acomprendre te na suka ya donc euh, ya émission prochaine ntango bokotala Donc toko pesa réponse ya ya donc ya émission oyo ya idolatrie mais na suka ya émission. Ça dit bot so bot botala tala émission ti na suka na suka na ngonde sikoyo ba réponse et kozala wana ezalo kwa neti mwa rubrique moko ya muke na suka pona ko meka mpe ko répondre na ba questions bien que toko répondre ba questions nyonso te mais to sala na effort mutu nyonso tout aza quand même donc euh, donc euh, à, à comprendre ba thème auto sala et puis surtout soki likambo mosusu oyo comprendre te ndeko ba numéro ezali Et pas message pe zali bo continuer ko tinda to ko se communiquer za problème te. Merci. Voilà, voilà la livre innovation, je crois que c'est autre toujours bakisa encore la émission pour comme tout le baki donc euh, il y aura peut-être des améliorations pourquoi pas selon peut-être ndenge bato bazali mpe kolanda biso ndenge bazali komemela biso kotala un peu qu'est-ce qu'il faut encore ajouter eh, voilà donc wana nyonso tomeka mpe kotala na ndenge tozali koévoluer na bino bato bozolanda biso partout à travers le monde alors thème na biso ya lelo ezali idolatrie Idolatrie boyebi oyo ko adore mutu neti yo hein voila ko adore idole ndenge ezalaka to meko comprendre wana kati ya emission na biso alors parceque balobaka les idolatres ba ko heriter donc royaume ya nzambe te voila to meko comprendre pourquoi est ce que mabe nini ezali na niveau ya idolatrie wana na kati ya emission na biso lelo pourquoi est ce que ko adore mutu aza neti yo ezali mabe toyeba yango na kati ya Emission na biso ya lelo avec frère Kashisha. Alors frère peut-être avant peut-être tobanda totika emission na maboko ya Nzambe comme de coutume pour que voilà batu oyo bazali kolanda biso bazala vraiment ya kobongama tokota kata thème na biso ya lelo. Frère Kashisha. Merci tobondeli na kombo ya Yeshua. Papa tokumisi yo mpo na temps oyo opesi biso lisusu mokolo ya lelo. Yawe mingi balalaki me balamuki te. Bisu kutu balamukaki me bakomisi ngonga oyo te papa moyesala biso grâce. Tokomi ti na ngonga oyo, yango topesi yo mersi. Tokumisi yo mpe tonetoli yo surtout mpo na nionso toali kosala. Mokonzi, tolingi yo ozua bisika, biso to disparaitre mais yo ozala le seul maitre ya ba makambo nionso toali kosala et surtout tosala yango mpo na yo, tosala yango mpo na biso te mais tosala yango mpo na yo Mokonzi. Tondisa reellement lisusu boyebi afin que bato oyo bazo kolanda biso ba continuer mpe kotondisa boyebi na kati na bango puisque la verite ezali yo Yeshua, yo olobi vous connaitrez la verite et la verite vous. Za franchira ba na sengi na yo papa mokua lelo na thème oyo tozo to traite na ndeko epesa reellement un plus na ba ndeko ba kolanda emission oyo et que mutu nionso oyo ako tutisama na maloba oyo oyo ebima na kati ya emission oyo papa a changer vie na ye batu ba zala na annee oyo ya 2021 kaka pona ko yoka yoka te mais ko yoka pe ko sala yango tozali ko senga na yo papa par le sprit yo ko conduire biso na molimo na yo afin que nionso toko sala to sala yango reellement pona molimo na yo. Nabebisi nyonso ya monguna satana, nabebisi nyonso oyo alie ba derangement, nabebisi nyonso alie ba deconnexion, nasengi yo connecter biso na esprit na yo po olobi là où deux ou trois sont reunus en ton nom tu es là papa nayebi que toi ebele toali ko se reunir lelo susu pona yo tosengi ozala na biso pe okamba biso banda ebandeli kino suka ya emission oyo na kombo no yeshua nde tosengi boye Amen. Amen, amen, amen, amen, balingi balandi tokota na kati ya émission na biso ya lelo. Merci en tout cas frère Kashisha pour la prière ya kitoko. Alors, idolâtrie. yango lelo tokolobela na kati ya émission na biso lelo nayebi te so na lingala tokobenga ngo nayebi te frère Kashisha na lingala to idolâtrie comment on peut nayebi te tokobenga kombo nini Frère yo kombo na yo Ali Ali Nyamongala donc yo mutu kutu voilà. foyeba lingala donc c'est ko yo mutu foyeba lingala frère lingala ezali riche mais biso balingala Kinshasa oyo eza mwa patata eza facilité Merci. Idolatrie ezali adoration. Idolatrie ezali adoration, mais sauf que adoration oyo ozosala yango epai ya Nzambe te. Soki tobi to enumere tokoloba soki osala adoration na image, osala adoration na ekeko, osala adoration na ba philosophie ya batu, osala ba adoration donc na ba na donc na bato ya mokili, osala adoration na eloko ya mokili, yango tobengaka idolatrie. Sikoyo muana idolatrie ewuti na mot grec epesi plus tard neti representation c'est à dire mot grec wana ezali aidolatria alors idolatria nde sikoyo epesi oyo tomonaka ba benga ba benga yango idole soki omoni ba bengi idole ewuti pe na mot idolatrie mais eza plus aidolaitra aidolatria yango elingi koloba representation pourquoi soki mutu Alingi a a donc a idolatre eloko to a idolatre mutu ebongi atia ye liboso wana soit tomonaka neti ba boudiste batiaka Buda na bango liboso tomona ba catholique batiaka batiaka Marie liboso tomonaka eh donc ba batu ba bato ya mokili moi petre na kati na kati ya chambre na ye atia photo ya munene ya artiste oyo asepelaka na ye c'est à dire eza idolatre alors eh par rapport ya definition wana tokomona que mutu nionso oyo azo mibenga chretien entre guillemets, soki aza kosala par exemple, par exemple apesi bisika mingi na eloko moko boye, to na mutu moko boye, to na makanisi moko boye, to na regroupement moko boye, aza mpe idolatre, c'est à dire eh or i, donc ba idolatre bazalaka batu oyo ba servaka ba nzambe ebele, donc c'est à dire idolatre a servaka mutu moko te, tomona yango ata na kati ya mokili, Soki oza idolatre ya ba musiciens, oza idolatre ya ba joueurs, ozalaka na joueur moko osepelaka nde to kozala na ba joueurs ebele? Ndenge moko mpe na kati ya monde spirituel, soki yo ondimi kozala idolatre ya mutu to ya eloko to ya representation, ekosala que oza sikoyo classe na kati, n'est ce pas, ya bato oyo bakumisaka ba nzambe ebele oyo tobengi donc ba polytheistes. donc euh, alors nzambe aza contre eloko wana tokomona ndenge nzambe akota biso na kati ya émission euh, frère alibi na tikelo ja temps mpona omeka ko faire rentrer nga hmm. voilà donc euh, awa toza deja niveau kaka ya définition d'abord parce que bon idolatrie tozoloba awa ezali mpona bachrétien oyo bato basambelaka eza parce que na bato ya mokili oyo babenga bapayen également bakoto kuna mpe idolatrie mpe ezalaka ezoconcerne biso lelo te naye kami tomeka mpe kodifferencie par rapport nango par exemple motu oyo Azali aza na musicien moko boye oyo alingaka biloko na ye soki soki ayoki ye te esale on appelle peut parler de l'idolatrie aussi hein j'ai un exemple qui donne on doit peut-être ba ba chrétiens ouais Yango na na nauti koloba nauti eh koloba boye en dehors ya ba chretiens hum dejà euh soki mutu aza chretien te on suppose que aza paien c'est ouais comme ça. Eh soki soki oza païen on suppose que ozo tambuisama na Nzambe te or soki ozo tambuisama na na na na Nzambe te ba notion ya adoration pona yo ekozala makambo mosusu on a vu lorsque tozali na tozali na plus jeune non moto mosusu ake na concert ya musicien moko boye akomi olela mosusu soki avant alala faut ayoka nzembo ya musicien wana mosusu avant Avant kutu donc ça dit akomi akomisi musicien wana lokola nzambe na ye au fait mm, wana eza mm, pona pona bato bato ya mokili deja bato bayebi ba nzambe te bato bandimela nzambe te pona bango eza vraiment eh, ndeti vie moko ya chaque jour mm. mbongo no ekozala mpe idole na yo puisque na, na, donc, ouais, justement ekozala mpe idole na yo puisque na nsima mbongo eza na esprit Mm. Esprit to benga maman. Or Yeshua azo loba que donc nul ne peut servir deux maîtres. C'est-à-dire soki déjà comme servir deux maîtres soit mbongo na yo, soit basi na yo, soit mituka na yo, soit musicien moko boye akomi ndeti pona yo euh, euh, mutu oyo aza na top ya makambo nyonso eza idolatrie wana eza déjà na ndenge ya mokili et puis na kati église pe malheureusement tokuta yango mpe eza mpe na kati wana hmm. mais awa ah, opale sur euh, bon quand opale tozolu définir makambo idolatrie awa ah, Ko adorer philosophie ya batu bon nalingi quand meme omeka pe ko specifier yango parce que bon on peut quand meme eza des philosophes oyo baza na ba pensees na bango oyo biso to adopter egalement oyo parfois kaka tango olingi osala likambo na yo peut-etre oza ko s'inspirer na mwa philosophie ya mutu oyo tout ça po emeka pe ko mema na ndenge ya nzela est-ce qu'il ya aussi on peut parler sur de l'idolâtrie par rapport na yango parce que là on pousse un peu plus loin. En regle generale Donc ba philosophes donc mingi bazalaka ba athées d'abord en règle générale. So na lobi philosophie ya mutu na lobi voilà. mingi idée ya mutu. Mm -hmm. Philosophie eza ka idée petit, eza pensée, eza idée. Exemple nit na monde euh, ya religion omona voilà. que ba religion ebotama mingi par rapport ya ba idée na ba idéologie na ba philosophie ya batu. Mais tu so comprendre nga. Soki sikoyo mutu par exemple alobi ke ngai nazali exemple nazali kimbanguiste mais eza idolatrie po oza kolanda ideologie ya mutu wana kimbangu exemple soki babi ke ngai nazali nazali par exemple branamiste oza oza idolatre pourquoi oza kolanda ideologie ya mutu wana donc branam Tu as bien que ngai nazali exemple eh, soki nayebi te sika tenda ozo landa c'est à dire eza ozo landa pensée ou bien idée ou bien idéologie ya mutu or avant ko landa hmm. mutu ebongi ondima mutu wana hmm. or soki ondimi mutu wana normalement normalement na kati makambo ya nzambe ngai nakoki koteya yo yesu so nateyi yo yesu oyambi ye lokola mokosiko mobikisi na yo ngai na yo tokomi olanda yesu soki eza différent na mutu oyo akoti na kati ya ba denominations, akoti na kati ya ba sectes, akoti na kati ya ba ya ba ya ba ya ba pensees to ba ba ba ba eglises ya batu ya mokili, après au lieu sikoyo alandaka Yesu ako monana kaka mutu wana, c'est ça l'idolatrie, ovandi na ndaku no c'est à dire avant o soki ozui problème olo sambela Nzambe ozui telephone obengi mutu wana c'est ça l'idolatrie. nayebi te soki na se faire comprendre place na frère faut comprendre mais nakopesa exemple moko awa ya ndeko moko parce que toza na kati ya idolatrie tokoti na kati ya émission eza ndeko moko abengaki ngai apartir ya états-unis nkombo na ye blanchard blanchard azali congolais na biso donc afanda na états-unis bon abengaki parce que bon comme ezala toujours bato balingaka baleka na baémission ebele tosala nde bémission banini comme toujours alors ngai na principe na ngai ezalaka bon soki obengi otindi nano atala biloko oyo osi osala Et puis na yeba likanisi na yo vraiment eza nini alors ndeko ayebisi nga boye frère kashisha nayebi te soki oyo ezokotaka na kati ya, ya thème na biso ya lelo ayebisi nga ase présente comme ça ase présente comme disciple ya prophète moko abengi kaku philippe abi azali disciple ya kaku philippe botanga akomi bongo etike nga Hum ngai bon disciple ya moto loza disciple ya nzambe oza disciple ya moto loka réponse na ye abi mutu moko te aza disciple ya nzambe timote azalaki disciple ya paul pierre azalaki disciple ya mutu kombo na ye jésus de nazareth donc natuni ye question disciple elobi nini ye ayebisi ngai abi disciple elobi molandi ya maître Alors na ngai ko continuer na été, je trouvais quand même assez euh, bon. Toko se comprendre te parce que déjà biloko ado loba nga bando lekela nga disciple ezali mutu azali kolanda maître donc ye azali disciple ya philippe kaku donc azali kolanda maître na ye prophète disciple kaku ngai kaye moka omeka mpe koexplike na yo biso ka moko précis oyo Est ce qu'on peut parler d'idolâtrie dans ce cas? Makambo oyo alobi eza na nzela, nayebi te eloni okoloba. Bon, alobi maître ne kombo nani? Eh, comme on a eu Kakou Philippe, hein, prophète, moi je crois azali ivoirien, hein, je crois prophète bah, bah, Kakou bah, Philippe, il y a bien la disciple à Kakou. Maintenant, ah. Euh, ndeko nangai, euh, comme on est Blanchard Olobi, Aza, Blanchard, voilà. On est idolâtrie pure et simple. Pourquoi yeshua azo loba boye na pele personne père tobanda na père puisque bozalaka na père moko oyo aza likolo et puis alobi que non ne vous faites pas appeler directeur car vous n'avez que le seul maitre yeshua jesus de christ soki mutu apesi exemple alobi que pierre azalaki disciple Ya mutu, Yesu. Ya mutu. Kata mamu oyo. Eh. Kata. Puisque Yesu. Yango na continuaki te. Voilà juste quoi, frère. Omoni yo ozali lokola euh oza oza lokola émetteur et boyi kosala pe attention puisque bato mingi bakoya ya d'autres même qui viendront avec ba euh na ba échange ya mbongo hein, c'est-à-dire ndeko nga na kokisa yo mbongo na ngai olekisa bani ba biloko na ngai mais moi je non mais nazwa déjà ebele nazwa déjà ebele pardon na demande dans les ebele nazwa déjà ba demande na bongo ebele voilà voilà alors c'est pour dire seulement que ça toujours la promotion ya ba mm. sataniste puisque donc d'abord moni ngai tango lobika kombo na déjà nayebi kombo wana mm. Philippe nani ah Kaku Philippe. Kaku, Mais Kaku ça Philippe. c'est c'est un charlatan pur et simple, un charlatan. I- Donc il suffit ya komona makambo alobaka, komona makambo, c'est-à-dire ntango tya moto aza kondimaka babenge maître. Alors maintenant Jésus sikoyo aza nani? Aza grand maître donc c'est-à-dire yo yo sikoyo oza maître ou bien ou bien nayebi te. Toute personne, tout, tout disciple aza na maitre kaka moko oyo tobengi Jesus Christ. Azali maitre ya biso nionso oyo tomibengami ba chretiens. Yango omoni nga nalobaki na emission moko elekaki nabi biso tomibengaka na kati ya les avertis ba disciples pourquoi? Tozali kolanda Yesu ndenge atambolaki, tozali kolanda Yesu ndenge alobaki, mutu moko te akoki kokufa. Donc ba disciples ya Jesus Christ. Ba disciples ya Jesus Christ. Justement, mais, mais, mais, mais dejà soki soki otuni mutu wana, otuni ye religion na ye eza nini, akopesa reponse nini? Bon, nakomela niveau wana. Justement, ça dit soki otuni ye bo donc oza donc c'est puisque tobayaki na kati ya ba émission ya ya religion. En fait, apparemment, apparemment bango bazali ko comparer, c'est-à-dire baotia Jesus Christ na ba bango nyonso prophète na bango na Jésus Christ ba nzela moko apparemment ah, je crois que na na makanisi na ye ya mabe frère hmm, omoni na makanisi na ye c'est euh, ba ba ba biloko hmm. eza pasi komona ça prête de confusion avant na kati ya hmm. États-Unis place euh, na ko na ko na ko ba ke azali donc na ba information ya monde entier ko tala pe ayeba a comprendre makambo nzambe même même ya koyeba même boye Mais je regrette que akota na biloko ya bongo, soki pe abandaki yango kala soki pe abandaki yango sika nayebi te, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu et puis mingi mingi nalobi kaka pona ndeko wana te, mingi ezalaka batu moko ba se refugiaka pourquoi puisque peut-etre na kati nde makambo ya mabe eza tellement ebele, nalobi na ndeko wana te. Soki aza na kindoki par exemple azo luka place moko ayebi que non kindoki naye plus mutu wana eko pesa quelque chose alors mutu wana donc donc oyo ya ivoirien wana naza ko mona nao mona image naye aza nzoto mike boye muindu boye c'est un faux ya donc ba donc ya donc parmi ba faux oyo baza na kati ya afrique centrale ye ako zala meme ba top 10 alors c'est pour dire que Mutu ya bongo eza dejà idolatrie tangu oza kolanda ideologie c'est ça ce que j'ai appelle philosophie ya mutu ozo landa idee ya mutu po mutu amibengi maitre yo pe omibengi maitre je trouve ça mna bizarre puisque on peut etre maitre que de quelqu'un qui t'a sauve exemple pona pona poso parole tangu ozalaki esclave soki na monde oyo ya ba tangu ozalaki donc na kati ya ba esclavage bato bazalaki ba esclave Babandaki kozua na kombo ya maitre na bango donc toza ya jude na kombo c'est à dire kombo nayo mongala mais ba pesi yo kombo Johnson ozo mona ozui kombo ya maitre nayo et puis nani nani maitre aza na droit ya ko somba yo plutôt ya ko teka yo pe donc ailleurs mais nikoba nini yeshua sikoyo asomba biso Toza biso tozali na kati ya maboko ya diable ya satan yeshua asomba biso comme asomba biso sikoyo akomi maitre na biso alors mutu ya mokili wana sikoyo oyo soki philipe wana aza na cote d'ivoire afandaka na ndaku na ye aza na mwasi na ye akendaka pe toilette akatisaka pe suki aza lokola yo a ronflaka pe tango mosusu epuis tango mosusu pe kutu tango mosusu pe ayebi meme pas makambo mosusu oyo oyebi na vie mais ondimi azala maitre na yo Ce que oza aveugle un aveugle qui est conduit par un autre aveugle ce deplorable voilà un aveugle Voilà, c'est ça vraiment thème na biso lelo idolatrie ba idole ba idolâtre nde babengaka bango mais je crois que bango ba se justifiera toujours je crois que soko keita ndo lobi wana en fait Oke oluki yango na ndenge ya mabe, okweya na kati ya motambo. Yango omonaki bana ya Israël. Neti ba faiblesse, ya ba faiblesse moko pe ekomaka mutu na vie hein, okomi faible na eloko moko boye, alors facilement tu peux aussi tomber dans l'idolatrie. Justement, c'est à dire, c'est à dire, oko ko, oko ko, oyo na pesa exemple moko biblique, tangu bana ya Israël ba bimi na kati ya Egypte, ba komi na desert, toza na kati ya exode, ba komi na kati ya desert, Moïse ake na ngomba, pona kosola na Nzambe tellement awubelaki bana Israël bayebisi Aaron ndeko ya Moïse que bango balingi basambela Nzambe c'est à dire balingi basambela Nzambe oyo bazo mona au fait puisque Nzambe oyo ya Israël bango bayebaki ye nanu te ce qui se passe c'etait quoi Nzambe plutot bana Israël bazui ba or na bango ba or ya basi na bango basali veau d'or Batie wana bakomi kobondela veau d'or. Elingi koloba nini? Mutu na kati na ye aza koyeba te que bon soit ayebi mais soit ayebi te mais amikotisi na makambo moko boye oyo ye moko azo comprendre te mais après akosutuka soki molimo ya Nzambe nde ekoteli ye. Par exemple tokoki kopesa exemple ya ya ndeko wana na Etats Unis tolobi nini? Tolobi que comment est ce que mutu okondima que ozala disciple ya mutu mosusu tango mosusu pe nanu amona ye physiquement boye te? Elingi koloba que na kati na ye il ya un vide comme batu balobaka na français Donc la vie a horreur de vide c'est à dire soki vide wana sikoyo eza remplace na eloko mosusu oyo oyo eza ya nzambe te ekomi somo moko idolatre pourquoi puisque okomi ko venere eloko wana okomi na devotion moko excessive ya mutu wana c'est à dire soki mutu wana aza koloba omona make yo omoni eza kitoko omoni malamu tomona yango ata na ba pasteur pasteur moko ba faux pasteur Baza ko mona soki alati elamba alati kaka akati coiffe batu nayo baza ko ba na sima naye bakomi ko copier lokola ye soki ye sikoyo aza mutu ya nzambe ako loba nini nononono faut ne faite pas comme moi mais bango bako tika pwani puisque pona bango c'est normal alors batu nionso ba komaka ba idolatre ezalaka ba na vide ya yesu na kati ya bomoi na bango alors sikoyo pona ko remplacer vide wana sans le savoir ba koti na kati ya idolatrie Malheureusement mingi ba continua na ngo pe na niveau moko pe ya likolo ba perdre meme pe vie na bango eternel donc je sais pas soki na rencontre donc reponse na yo. Ouais par rapport na ngo ndenge ozo loba c'est à dire que bon normalement mbeba mingi ekotaka tangu bozo considere mutu neti père spirituel parce que soki omoni na ba mangomba presque nioso mutu azo loba père spirituel na nga aza tel okomona pe azali pe omoni mutu Aza lingi pe nzambe alingi pe kosambela mais aza na père spirituel na ye puis père spirituel akomi lokola maitre na ye c'est à dire que je crois que eza na niveau peut être ya ya ya ignorance ya kobenga mutu père spirituel mutu ememaka peut être bato mingi na libunga ya, ya idolatrie ça peut être ba, ba, ba, ba saisir que baa na kati ya idolatrie mpo na bango eza idolatrie te c'est tout à fait normal abenga mutu père spirituel ye mutu ayambisaki ye soki jésus christ ye comme sauveur ye mutu atangisaka ye bible Ye mutu asalaka boye ndenge ako donc ye mutu alakisaka ye presque nionso akomi ba père spirituel na ye et facilement soki okomi père spirituel na ye akomi pe ko considere comme idole na ye ça dire akomi ko adorer ye mais tellement na père spirituel soki to tolobi na pe une fois hmm. Hmm. ça va loba pe ce qui est hmm. de hmm. amis frère d'abord tant ba père spirituel eh. père aza aza hmm. aza géniteur mutu aboti sikoyo spirituel eza nini na molimo Ça dire ça n'a rien à voir avec père ya foi to aîné dans la foi mutu oyo apesi yo parole ya Nzambe ezali papa na yo ya molimo te bato mingi bapesa exemple ya ya Timote Timote Timote Paul aza kobenga Timote mon fils mais est-ce que Timote abengaki Paul père spirituel Non. Paul aza kobenga Timothee mon fils, Timothee azalaki na age nini? Na ndenge pe ya nzoto boye, donc Paul azalaki tangu, puisque Paul azalaki ba age a peu pres selon ba nini, ba recherches, a peu pres na Yeshua, c'est à dire tangu Yesu akeyi na 34 ans, Paul avait aussi 34 ans et quelques, ba 35 ans, tangu sikoyo azo continuer je pense na ba 60 et quelques nde akomaki, akutani na ba Philippe wana, puisque eza plutot Timothee. Donc Paul kutu mutu asala donc a passa Timothee circoncision sikoyo ntango aza aza kobenge mon fils wana frère eza lokola neti yo okozala mpe na mwana mona kati ya tozala na kati ya quartier na bakinshasa wana mona moto aza kobenge mon fils est ce que eza pas problème yo obenge mpe ah mon père eza na sens te cetadire ezali forme ya kolobake non euh, donc ngai moto naza peut être supérieur na yo par rapport eloko par rapport eloko boye par rapport eloko boye alors soki moto par exemple akanisi ke soki moto ateyi yo liloba nzambe Nakomi père spirituel na yo ezali ezali ma defaut moko grave pourquoi puisque on ne peut etre père que soki mutu aboti yo or na kati ya Jean chapitre 3 verset 1 tangu nani Nicodème azo tuna Yeshua nasala nini pona kokota bokonzi ya likolo Yeshua alobi que il faut kobotama ya sika c'est ça etre ne soki soki obotami ya sika nde okomi mwana ya Nzambe na na Jean 3 kaka wana mais na na nini na chapitre verset 16 bible eza eza eza eza koloba que non Quiconque croit ne perisse point mais qu'il ait la vie eternelle pourquoi soki o croire ozui vie eternelle okozua vie eternelle par rapport ya kokoma mwana na nzambe c'est à dire à tous ceux qui l'ont reçu elle a donne c'est la parole a donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu okoma mwana na nzambe soki ondimeli yesu alors soki ondimeli yesu okomi mwana na nzambe elingi koloba que non nzambe comme aza esprit papa ya papa na molimo ezali nzambe c'est clair nayebi te Ba oyo na kati ya bible ko kolakisa biso que idolatrie ezali pena mabe est ce que bibliquement on peut le prouve que mutu soki aza idolatre vraiment akoki ko kota na royaume ya ya nzambe te est ce qu'il ya des exemples comme ça na bible oyo eza kopekisa idolatrie soki peut etre okoki ko Kotalela biso yango avant topusa na kati ya emission na biso. Oui vraiment normalement to meka ko tanga quelques écritures eza ebele mais to tanga quelques ouais. ba points essentiels. Quelques écritures. Euh, mm. Toujours tozui na kati ya mm. Exode chapitre 20 wana toza sikoyo na kati ya mm. euh, ntango mm. uh, Nzambe azopesa d'abord ba 10 commandements na ye puisque il fallait mm. avant ba peuple batambwisama faki d'abord euh, ba commandements to ba loi ezala mpo motu azwa donc ayeba ndeni ya kotambola donc exode chapitre donc 20 à partir ya verset 1 rapidement. Alors Dieu prononça, prononça toutes ces paroles en disant, euh, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du, du, pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça dit wana tango dia alobi donc apesi bango mbambo donc mbala moko bozwa dia ya mpo oyo tu n'auras pas d'autre Dieu Dieu avec deux donc minuscule minuscule tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face pourquoi puisque Nzambe hmm. alingaka ba Nzambe mususu liboso na ye te puisque c'est un Dieu jaloux na continuer tu ne tu ne te feras hmm. pas d'image taillée ezaka na kati ya idolâtrie nde tobaki na lebele bandeli idolâtre ali mutu aza ko adorer baimage mutu makanisi tout ça cestadire awa na kati ya verset 4 exode 20 elobi tu ne fais, tu te feras pas donc au point d'image taillée tu ne, donc, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans, le, dans, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas, donc la terre. lui, tu ne te prosterneras point devant elle. Ça dit nzambe aza kotelemela idolatrie awa ça dit idolatrie eza lokola neti mutu aza ko defier nzambe au fait et puis to continuer alobi awa alobi awa tu te postera tu postenera pas devant elle et tu ne les servira point car moi l'Eternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux je, je suis un Dieu jaloux. Et puis, à continuer à lui que non, oh, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. C'est-à-dire, ceux qui osent idolâtrer, c'est comme si tu, as, ah, tu es en train d'haïr Puisqu'on peut avoir un autre Dieu que lorsque tu renies, ou bien tu ne crois pas à, à notre vrai Dieu, à notre Dieu créateur ozomona siko sali idolatrie eza vraiment na nini na, na donc na makambo oyo tokotanga mpe awa meme na kati ya matthieu chapitre 4 wana sikoyo na ntango na biso bien sûr euh, donc le le diable le transportera wana wana bazobala mpo na yeshua le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Nzambe tu ne te prosterneras pas même devant image, même devant euh, mususu. Mais ah diable a proposé à Jésus, que si tu si, tu te prosternes et tu m'adores. Il y aura réponse à Jésus dans Matthieu 4 10 alobi retire-toi donc au Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire, awa to bona que idolatrie et comme même mutu na niveau que au commis puisque idolatrie ça toujours en échange et loko moboy. Par exemple, ceux qui osa ko idolatrer mutu, eza pona euh, apesa o euh, peut-être et loko mususu o yoso za ko zanga ou bien apesa o puissance mususu osa nango besoin. C'est-à-dire, voilà ce qu'on osa ko s'éloigner de plus en plus na Nzambe. Deja donc depuis donc na na temps ya kala Nzambe deja ko bebisa bana bana Israël que non na lingi bo sambela kaka ngai kaka ngai Nzambe na bino ozo mona alors siko so mutu lelo na 2021 aza ko comprendre makambo te na habité na habité ce qu'il faut encore faire il y a d'autres versets na toute question aller avant que na tanga ba Non, non, non, peut-être que soki mosusu ezali avala Ndeti awa, par exemple, awa na, donc, awa na un Jean chapitre 5 verset 21, Bible elobi boye, donc, baza kolobela pona, pona, pona Yesu, balobi awa, celui qui est le Dieu veritable et la vie eternelle, petits enfants, gardez-vous des idoles, gardez-vous des idoles. Obi, na kati ya mokili awa, na, na, na mboko oyo tobengi Grec, donc Grèce plutot, à l'epoque tangu Paul na ba na ba na ba na ba Barnabais bazo ke kote ya Barnabas plutôt ba kete ya kuna hmm. ezaki tellement ba ba, ba nini ba ba idole ba, ba bikeko ezaki tellement ebele que ba, donc bato wana basaki na, na bikeko oyo ezanga kombo mais les gens allaient là-bas pour se prosterner devant eux C'est pour dire que non l'homme depuis les temps anciens aza toujours na na impression non plutôt aza toujours na intention wana ya kosambela eloko oyo eza na pema te eloko oyo ebujaka te eloko oyo epemaka te pourquoi puisque moto aza mosika na nzambe mm. oyebi kaka tobengaka nzambe éternel Elingi koloba que no musika mais pourtant Nzambe aza Emmanuel ozo mona soki soki olobi Nzambe eternel omona omona Nzambe eternel musika mais Nzambe aza Emmanuel c'est à dire Nzambe aza na kati na biso normalement donc mutu oyo andimeli Nzambe te mpo na ye idolatrie eza lokola nde nabaki na na mwa debut awa que eza lokola vie moko courante c'est à dire a vivaka na idolatrie consciemment ou inconsciemment Inconsciemment. donc nayebi te Mm. soki question mosusu ezali par rapport ya yango. Ouais, la question ezali, en fait, bon, ba verset oyo, je vois que ba faux serviteurs de Dieu, Bayebi quand meme ba verset oyo? Ça c'est un et puis ezali aussi na ba ndimi mosusu oyo bakendaka na ba ngomba wana bayebi pe galement ba verset oyo mais ba faux serviteur ba s'appuyaka sur quoi pour que ba ba ndimi na bango ba considere bango comme ba ba maitre na bango parce que ce que je ne comprends pas c'est que ba verset ezali batu pe batangaka yango bayebi pe yango mais baza ko pratique ndenge mususu comment ko expliquer yango comment oko expliquer yango ndenge nini yo pe ozali na ba mangomba wana ba maitre wana basalaka ndenge nini pour que ba ndimi ba considere bango lokola ba maitre ba faux serviteur de Dieu wana Voilà, frère, mm. comme eza que ezali yeah. mon peuple périt par manque de connaissances. Sikoyo manque de connaissance eza na niveau nini? Parce que bayebi quand meme ba versets, bazotanga mpe yango. Est ce que ezali na niveau peut etre ya kososola ba versets? Bango ba s'appuyaka sur quel verset mpo ba faire passer message na bango? En rapport na yango bien nakanisi. Napesi yo reponse mais natanga na mosusu deux passages ya mpe important. Ok, d'accord. Colossiens na Nouveau Testament. Colossiens chapitre 3 verset 5 elobi boye. Naotanga yango rapidement. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicite, l'impurete, les passions, les mauvais desirs, la cupidite qui est une idolatrie. Na continuer lisusu, na kati ya Galates chapitre 5 verset 19 elobi boye, Or, le, les oeuvres, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont, l'impudicite, l'impurete, la dissolution, l'idolatrie, la magie et continuer, continuer. Elingi koloba nini? Kaka na kati ya Galate wana 5 eza koyebisa biso soki otali yango bien, afin koyebisa soki marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les desirs de la chair. Pourquoi les desirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit? Soki sikoyo mutu asambelaka na bi nzambi nzambi, asambelaka epai ya mutu, asambelaka na denomination, na eglise oyo, euh tango nazo baloba likambo oyo elinga na mutu awa, oyebi que pasteur oyo babengaka Marcelo, oui, soeur moko ayebisa ngai boye, Soeur wana akenda awuta poto akenda Kinshasa akomi na Kinshasa puisque idee na ye ezalaki que akutana na pasteur wana asambela pona ye pona vie na ye alors alobi na nga que tango aye wana amoni d'abord batu batia milongo boye bazo zua d'abord nini ba rendez-vous A sa grande surprise amoni muasi ya Marcelo batu bazo fukamela pe ye tu t'imagines un peu mais batu baza na baza komona muasi ya Marcelo batu bazali ko fukamela pe ye c'est à dire elingi koloba que non mutu oyo andimi ba konza ye na mutu aza mutu oyo na kati na ye vide ezali nabangi na suka awa na ebandelaka que non la vie a de s'émanciper de, au fait parce hmm. à ils ne connaissent pas la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la, la vérité vous rendra libre. Ils ne sont pas hmm. libres, au fait. Il y en a bien qui makambo tangango mais baluka toujours banini ba échappatoire oh oui ils ont écrit comme ça mais bakoma pe que non il faut qu'on paie ça Tango bolobi elobaka ba idolatre ba ko herite royaume de cieux te bon nga nayebi te eza na ba ndeko to olobi awa bien que ba kendaka na ba mangomba wana bien que baza ba idolatre ba mosusu pe egalement na kati ya ba prière na bango Ba trouva quand meme ba solution ya biloko oyo bango baza ko luka. Donc yo olobi awa oko zala idolatre parce que ozo luka eloko moko quelque epa epa ya mutu mais soki psque oyo aza idolatre azui pe eloko wana toko loba quand meme pas te que nzambe apamboli ye malgre azali idolatre. Oui frère. Frère. Frère il faut to sala la part de chose. Oui. Uhm omoni nzambe nzambe atikaka na mutu ya mabe na mutu ya malamu apema azwa moyi azwa mvula azwa elanga c'est à dire nzambe aza nzambe moko au faite misericordieux elingi koloba nini elingi koloba que Ce n'est pas à cause que osali prière moko po obala, obali, nde okota lola, puisque nous parlons ici des choses de donc du royaume.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 elingi koba nini yesu atiki bato babenga na bademo na nkombo na ye atiki batu ba guerrir na kombo na ye, atiki batu basala ba miracle na kombo na ye, mais batu wana na mokolo ya suka alobi que je ne vous ai jamais connu, elingi koloba nini? Les miracles palpables oyo tomonaka na mokili que mutu azalaki maladi abiki, frère eza pona kopesa lokumu epai ya Nzambe, sikoyo mutu oyo akokanisa que non comme a priaki Nzambe ayoki, il ya des gens meme qui disent que, Ah nga avant na ke yiba na banda ko sambela ya biso na ya na so sa ki dumba asambeli po azwa mibale na sambela ki ouais mais justement siko bon côté mususu pe ta mususu pe bon pas ta mususu za ba ko exaucer prière bongo te mais na kati ya foi ya mutu wana asambeli akei mpe azongi amoni ke don saint sauf alobi ke non nzambe moto asali bongo mais soki mpe nzambe asali Miracle yango na kati ya mutu mutu aza ko bela nzambe abike no mutu mutu asambe nzambe ayebisi nzambe nalingi ma maladi oyo esila soki ma ma ma maladi oyo esili na ko na ko banda ko sambela na ko sambela yo boye na tusa na ko na ko landa donc vie na nga mobimba mais a après nzambe ekomi ayeba ya mitema mitema mutu nzambe ayebi ke ozo kosa na yo mais nzambe apesi yo quand meme guerison mwana suka mutu yango akomi na apengwi na ye tu vois eloba nini la guerison de la chair Eza na mwa temps moko, courte duree. Lazare asekwaki, mais akufa ye lisusu te. C'est à dire, ekoki koloba que non, mutu soki ozali idolatre, soki ozali kolanda volonte ya Nzambe te, soki osala volonte ya Nzambe te, ndenge Yeshua alobi na kati ya Matthieu sept awa, soki osala yango te, okokota bokonzi ya likolo te. Il faut kotika masumu, il faut kotika misala ya mabe, il faut kotika idolatrie. Puisque soki osala idolatrie, c'est comme si ozali ko Ko defier nzambe? Ozo defier nzambe? Alors soki ozo o defier nzambe otie ekeko kutu ezanga nango meme ezanga nango meme donc mupepe au lieu o adorer nzambe akela ozo ozo adorer eloko moko ba pesa yo medaille moko boye chainette moko boye et puis ba biloko nionso ezalaka ezalaka mingi mingi ezalaka ba piege ya diable Pona azwa yo après ako pesa yo eloko moko bo yokanisi ya bien nzoka na sima nango ako zwa ta mususu 5 ans ou bien 10 ans ya vie na yo c'est ça. C'est vrai voilà ezalaki idolatrie je crois que to pusana muke muke na suka ya emission na biso idolatrie ba consequences nango mais bon Frank Ajisa peut-être pona ko kosilisa je crois que bon omoni nde tosali emission boye ata bato bayoki ata bo baza na kati wana Po ba longwa na kati idolatrie ezali quand meme mwa problème alors eloko nini peut etre batu bakoki ba sala ba oyo peut etre baza na kati ya ko bunga eloko nini bakoki ba sala po ba bima na kati ya idolatrie parce que ce n'est pas aussi facile que cela parce que bon ba binzami nzambi pe ekota pe mwa mingi ba fausse verite d'etat basi ba occupa place batu ba koma na ba croyance ebele ba doctrine ekota tellement ebele et que bon mutu na mutu na ba croyance na ye Ekomi venant pitopale nayebi te eloko nini okoki koloba par rapport na yango frère. Bon frère eloko nakoki biso boye eza que omoni natuna yo question moko frère selon ndenge omona makambo ya nzambe banani bazalaka mingi mingi show na yango mingi mingi basi to mibali? Basi basi. Basi mais ngai nakoyebi biso que makambo oyo tozosala frère. Nga batu babenga nga mingi eza mibali mibali message ezo koma frère ekoma frère moko abenga ayebisi nga que non depuis age ya 16 ans akima eglise wana apesa temoignage frère puisque bango tosala eza eza maseki te ya meme un frère na nini na na Danemark ayebisi nga namonaka ndenge boza ko ko ko kozwa na temps na bino bozo ko expliquer frère batu baza bazoyoka biso frère bazoyoka biso frère wana alobi ke donc akima makambo so abi akima akima église c'est pas que akima système non akima nzambe depuis âge ya 16 ans lelo akomi na ba presque ba côté ba ya ba 40 kutu déjà ozomona mais aza na besoin Azonga epa nzambe aza na besoin asala nzambe pe ayebisi nga frère nalingi kosambela te ke o puisque nazangi musala o nazangi muasi o nazangi bana o nionso wana eza nango dejà mais nalingi nasambela puisque nalingi nazonga epa papa soki olingi ozonga epa papa ebongi oyoka mungongo ya papa mungongo ya papa eza koyebisa yo boye ndeko muasi ndeko mobali tika vie ya mabe. Tika kolanda batu tika kolanda batu surtout batu ya mabe oyo bazali kokosa yo bazali ko promettre yo rose liboso mais pourtant baza na droit meme pas ya koyebisa yo lobi ekoya ndenge lobi kuna ndenge nini ekozala tika bomoi na yo osalaka ya cache cache ya deux faces. Na moyi frère osambelaka na butu yo moko oyebi alors tika biloko wana soki otiki biloko wana oye epa nzambe nzambe akozua yo nzambe akozua yo pe eloko moko eza impossible te ya meme meme meme de gens soki to toza ko kosala message babenga nini message ya ko denoncer mabe to denoncer te mabe Toteyi mabe toteyi sali bo balingi to toloba te tovanda calme non non non non non tokoloba tokoloba yoka c'est la bible la bible nous dit napesa verset asuka mpona kosisa na 1 Corinthiens chapitre 10 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7 7 7 elobi boye 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7 elobi ne devenez point idolâtre ne devenez point idolâtre c'est-à-dire l'idolâtre un, un, un idolâtre on peut le devenir Ne devenez point c'est à dire etre idolatre c'est qui tolobi yango awa soki ba denge na cho tanga kombo ya Marcelo mona misusu ba koma oh non tata na biso ya molimo mon frère landa ye ako pesa yo bomoi ya seko te azo kosa na ye yo il n'a rien na te donner ba makambo oyo atangaka wana yo pe oko tanga yango pe o comprendre yango biso biso toza ko yebisa bino makambo oyo pona bo bongola mitema Soki bobongoli mitema bokozongela biso te mais bokozongela nde mutu oyo akela bino c'est-à-dire Nzambe alors ne devenez point idolatre comme quelques uns d'eux selon qu'il est ecrit le peuple s'assit pour manger et boire qui se donc puis ils se ils se levèrent pour se se divertir c'est-à-dire soki na kati ya mokili tomona mokili awa meme na kati ya ba eglise ba assemblee wana C'est la diversion batu bali ko bake kuna kobina il parte pas là bas puisque ya quelque chose de bien bazo ke kobina pasteur avant aya na eglise akati coiffe ne bien lokola frère alimia boye mais atie sikoyo mwa mundelo na ye boye atie mwa zazu boye asali mwa boye pona alati mwa costume c'est à dire pona bango eza ndaki donc lelo ndaki kobeba awa mais non séduction tout tout cela biso tosalaki biloko wana Mais ememi biso eloko moko te. Nga na moko to ko regretter temps oyo to perdre kuna. Yango omoni nazo sala makambo oyo, nazo sala yango na ndenge, nazo sala yango partout partout puisque na lingi que na donc na racheter ba temps wana oyo nga na perdre kuna. Alors bisika ezali papa aza ko benga yo bongola motema na yo kima idolatrie. Kokoma idolatre te soki pasteur na yo ateyaka yo bondela nzambe alakisa yo vraiment soki makambo ateyaka yo yango nde ye pe asala kosalela ou bien makambo ateyaka yo yango nde ekopesa yo bomoi ya seko soki oza na reponse gloire à Dieu soki pe oza na reponse te nde tobake kaka contacter biso biso toko aider yo ndenge nini okosala pona olongua na kati ya milieu ya batu wana biso towuta kuna tobima kuna sain et sauf nzambe akomi ako benir yo kutu makasi koleka kutu liboso donc nzambe azua lokumu na nionso oyo tolekisi awa Tu sais que eza thème moko eza makambo ezalaki ebele na kati sur ba questions na ligne nalobaki botuni biso comme ça na emission prochaine bokozua reponse ya ba questions ya donc ya emission oyo ya idolatrie ya lelo nzambe apambola bino merci voilà Merci en tout cas frère Kashisha, merci na bato balandi biso partout à travers le monde, merci na nyonso. Tokomi na suka ya émission na biso ya lelo, tokokutana mercredi prochain. Rendez-vous donc, il y a Abisso tous les mercredis. Donc, mercredi prochain, à la même heure. Donc, à partir donc, il y a 20h. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.